Саламу алейкем қазақ елі мен мына эфирге шығып отырған себебім өздеріңіз біліп жатқандай сол қытайға визасыз енгізу режимі туралы мен өз басым бұған қарсымын оның үстіне бүгін ғана телевизорды қарап болсын. бегущий строкадан вьетнам вьетнамдармен де сондай визасыз режим істейін деп жатыр дейді өздеріңіз білесіздер вьетнамда қытайда өте саны көп халық бұл бізді жақсылыққа апармайды бұның үстіне былтыр сөз шыққан иран менен үндістанға да визасыз режим енгізіледі деп бұлардың бәрі де сан жағынан өте көп мемлекеттер егер де дәл бұлар осы жоспарларын орындап визасыз режим ашатын болса егер де бұларға қазақтың бұл жұтылғаны болып есептеледі енді онда қазақ ұлты ретінде жойылды десе де болады оның үстіне қытайдан келетін біреулер айтады жақсы деп жатқандар қолдап та жатқандар бар өйткені жаңағы тауарлар арзандайды екі есе дейді қытайдағы қандастарымыз қайтып оралады дейді оның бәрі үшін халықты алдау ешқандай да қазақстанда қытайда қандастарымыз келе алмайды қытайлар бұл виза режимді қалап отырғандар өздерін қытайларын кіргізді осы қазақстанға қайткен кезде де қытайдың соғысынан емес саудасынан қауіптенуіміз керек оны баяғыда айтып кеткен қазақ ата бабаларымыз ол өте рас нәрсе сондықтан мен тек қана қытайға ғана емес бүкіл шетел мемлекеттеріне қазақстанға визасыз кіргізу режимін қабылдағанын қолдамаймын қарсымын мен ешкімге де визасыз визасыз кіргізуге рұқсат беруге болмайды ол қазақстан ұлтын жою онсыз да қазір жетісіп отырған жоқ қазақ халқы өздеріңіз көріп отырғандай жан жақтан көзімізге жерімізге көз тігіп отырған жауларымыз көп ресейдің мынау сепаристердің өздері неге тұрады бізде өз еліміздегі жүрген өз еліміздегі басқа ұлт емес қазақ ұлтынан шыққан мәңгүрттеріміз де жеткілікті ресейді қолдап ресейдің соғысында қолдап отырғандар жеткілікті енді оларға мынау жаңағы үш мемлекеттің кіретін болса елімізге қазақтың саудасы бітті деп есептей беруге болады онда сондықтан мен бұған өз басым қарсымын сондықтан да кеше барып бір топ алматының белсенділері барып акиматқа әкімшілікке барып ескерту өткізіп кеттік 29 күні сағат 29 сәуір күні сағат үште митингке шығамыз деп ескерту тастадық олар рұқсат бермейді ғой деп отырмын өз басым бірақ бермесе де шығуымыз керек әйтпесе мына билікке халықтың талап тілегін қалай жеткіземіз ә, олар мына қазіргі не қылып көрмейді фейсбуктағы көрсе де көрмеген болады соны жеткізу үшін енді тағы бір амал сол бейбіт жиынға шығу шеруге шығу митингке шығу одан қалып барса жалғыз пикеттерге шығу жағдай солай сондықтан бүкіл қазақ халқына өтінерім айтарым резонанс тудырайық бүкіл қалаларда қазақстанның жергілікті әкімшіліктерге ескерту өткісіңіздер митингке шығам деп пәленбай күні деп егерде бүкіл қазақ қазақстан қалалары сол 29-на шығатын болса тіпті жақсы болар еді оны мына билік естуге мәжбүр болады сол билікке естіртуіміз керек біз халықтың үнін талабын бұл өйткені бәрімізге де қатысты нәрсе егер де мыналардың жоспарлы шын осындай істеп осы жоспарлар іске асатын болса бұл біздің биліктің қазақ халқына жасалған опасыздығы сатқындығы деп есептеймін өз басым дәл қазір мынау сәлем ма қалайсың және де мынау <coughs> парламентте отырған өткенде тағайындалған депутаттардың ешқайсысының үні шықпайды не күтіп отыр олар олар неме ой пікірлерін айтпайды неге қарсы тұрмайды олар да қазақтар ғой көбісі қазақ бұл не болып кетті өзі биліктегілерге де мен айтар сөзім жоқ бұларға бұлардың бәрі сонда шыннан сатқын болып шыққан ма қазақ халқын бір билік үшін сол құлқынның құлы болып отыр ма бір іштерінде шығып басқасын ой салатын бір патриот азамат жоқ па елім жерім деген мына өткенде парламентке де оппозициядан өтіп деп барғандар бар депутаттар солар неге үнсіз басқалар неге үнсіз сонда бұл қазақтың елі жері отан тек қана шындықты айтып жүрген осы белсенділерге ғана керек па халық неге үнсіз білмеймін енді мен өз басым халықты тобыр деген сорлы дегендерге қосылмаймын қолдамаймын оларды бірақ дәл осындай жағдайдан кейін бұл біздің халқымызға не айтуға болады кішкене қазір бәрінде көзі ашық неге осыны ашық айтпайды неге шықпайды халық болып көрсетпейміз осыларға біз қарсы екенімізді нені күтіп отырмыз қазіргі көрген күніміз күн болмай қалады қытай мен жаңағы басқалар кірмелер кіретін болса қазақ ұлты нағыз құл болды деген сол болады сол кезде сондықтан мен визасы режим дегенге түбегейлі қарсымын және де бәрісіне бәрінен де өтінерім қарсы шығыңыздар төтеп берейік мына бірігіп биліктің істеп отырған қастық әрекетіне бәріңізден де өтінерім сол әлеуметтік желіге шығыңыздар ә, шулатайық митингке шығайық енді мен өзім рұқсат берсе де бермесе де 29 күні үште шығам өйткені бұл менің азаматтықта конституциялықта құқығым мен сол құқығымды пайдаланып шығып өз ойымды өз пікірімді айтам ашық ол үшін соттай ма штраф сала ма маған бәрібір бірақ өз ой пікірімді айтам және сіздерден де өтінерім сондай үйде қарап жатпай шығыңыздар айтыңыздар мына халыққа келетін топалаңды тоқтатпасақ бұл шыннан шындыққа айналып кетейін деп отыр сондықтан сіздерден тағы да өтінерім қарап жатпаңыздар қолдаңыздар қарсы болыңыздар мына визасыз режимге сау болыңыздар рахмет бәріңізге